रेडी हो सर आगे वाले तीन लोग रेडी हो ना आने वाला पानी आपके ऊपर है ना नहीं अभी नहीं आप तीनों के ऊपर वो बहुत हंस रहे थे तीनों अभी अभी आप तीनों की बारी है ना <laughs>